томсондун божомолу боюнча атом бул оң заряддуу зат менен толтурулган шар анын ичинде электрондор кесилишкен атомдун бул моделин кокусунан мейиз торт деп аташкан эмес анда электрондор мейиздин ролун ойногон электрондордун саны алардын жалпы заряды абсолюттук мааниси боюнча шардын оң зарядына барабар болушу керек болчу атомдун диаметри болжол менен оннмиусдаражасындагы метрге барабар